what Каково ваше мнение о президенте Зеленском и его поведении в этой ситуации, как внутри страны, так и в международных отношениях? Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельный человек и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России. У него. Он не глупый человек. Чтобы я сказал, что он не понимает, нет, он не глупый человек. Но он не может, не может по вашей причине, о чем я говорил. но и внутри хватает сил, которые ему просто не дадут сегодня, ну, дипломатическим образом установить мир. Это моя точка зрения, я, может быть, ошибаюсь. Но все больше и больше убеждаюсь в этом. Поведение его ну, не знаю, надо ему быть президентом, уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить. Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, он артист, ему виднее. И он живет э, в определенной ситуации. Я в этой ситуации в нее не погружен так, как он, поэтому не буду его осуждать. Но это мое мнение.